Im Yoga befassen wir uns besonders fest mit dem Körper, der Atmung, aber auch mit dem Geist. Und darum ist es aber auch wichtig, um wirklich diese drei Aspekte können pflegen und hegen und wir können uns vorstellen, dass unser Körper eine Art wie ein Haus ist. Und wir wohnen in diesem Haus, wir wohnen in diesem Körper. Und so wie wir unserem Haus schauen, schauen, dass wir putzen, dass wir ordentlich halten, so ist es auch wichtig, dass wir in unserem Körper eine gewisse Ordnung behalten und unserem Körper schauen und schauen, dass wir uns auch wohlfühlen in unserem Körper. Im Yoga ähm, haben wir einen Ausdruck für das und zwar heißt das Saucha. Und zwar im Saucha geht es darum, wirklich das innere Wohlbefinden ganz bewusst ähm, zu leben und uns um das zu kümmern. Und ich werde dir heute zeigen, wie du durch verschiedene Aspekte, ganz kleine Sachen, die du in deinen Alltag kannst integrieren kannst, auch wieder kannst so ein bisschen wieder das Wohlbefinden pflegen ähm, und deinem Körper und deinem Geist kannst schauen. Etwas ist sicher einmal, wenn wir von dem Haus reden, dass man, ähm, wie man daheim, wenn man, vielleicht kennst du das auch, du daheim mal wieder richtig aufräumen und dann fühlt man sich wieder total gut und hat den Platz für Neues. So ist es auch im Inneren vom Körper. Also ähm, wir wollen einen aufgeräumt haben, wir wollen, zum Teil hilft es uns eben auch daheim aufräumen, damit wir auch wieder eine gewisse Ordnung in uns hinein verspüren, wenn es daheim ein riesiger Chaos ist und wir nichts und äh, nicht mehr wissen, wo was ist, dann merken wir, haben wir auch ein bisschen Chaos in uns selber. Rein. Also versuchen, wirklich eine gewisse Ordnung zu bewahren. Aber ähm, was auch wichtig ist, ist, dass wir uns in der eigenen Haut auch richtig wohlfühlen. Dazu gehört, dass wir uns ab und zu vielleicht ähm, ein heißes Bad gönnen. Besonders jetzt in der eher kühlen Jahreszeit ist es schön, mal einfach mal wieder einen Abend ähm, ein feines Bad uns einlassen, ähm, ähm ein so ein Zeit verbringen mit uns selber. Vielleicht machen wir irgendein Körperpeeling oder haben so eine Handschuhe und ein die Haut so abrubbeln, dass wir wieder feine, schöne Haut haben. Und ähm, nachher auch die Kleidung zum Beispiel, die wir anlegen, ähm, auch die soll machen, dass wir uns wohlfühlen. Ich meine, vielleicht kennst du das auch. Wir können irgendwie Kleidung von vorgestern anlegen und irgendwie untuschen aus dem Haus rausgehen und irgendwie alles ist ein bisschen durcheinander. Oder wir können, wir können duschen, wir haben vielleicht irgendwie mh, hm, uns fein mit einem feinen Duft, Körperöl oder so eingerieben. Dann tun wir etwas Frisches, Farbiges anlegen und wir gehen aus dem Haus und so ein bisschen die Stimmung, die in uns innen ist, ist einfach ganz anders. Wir fühlen uns ganz ganz anders, als wenn wir einfach irgendwie etwas Altes angelegt haben und irgendwie, ähm, irgendwie so aus dem Haus rausgehaspelt sind oder gerannt sind. Darum, ähm, auch da, wenn der Yoga sagt, schau, dass du Kleidung hast, die dir bequem ist, Farben, die dir gefallen und die dir äh, neue Kraft geben und die dich irgendwie inspirieren. Und schau auch, dass von der Qualität her, dass du, ja, dass du dich einfach wohlfühlst in dem, wo du dich auch den ganzen Tag bewegen Das Gleiche geht, ist mit dem Essen. Vielleicht äh, weisst manchmal auch, wenn man ein bisschen äh, schwer essen oder mal doch den Fast Food genommen hat, Sachen ist mir schwer und das Körpergefühl ist, uff, ist schwer und, und, und man fühlt sich nicht wirklich gut. Und, und auch da, wir wüssten ja eigentlich, was uns gut tut und was macht, dass unser Haus, das Innere von unserem Haus, dass dort alles gut funktioniert und alles gut läuft. Und da dazu gehört manchmal auch äh, gemeinsam mit Freunden kochen und nachher gemeinsam miteinander essen. Auch das gibt uns ein Wohlbefinden, nicht nur im Bauch, sondern auch in der Stimmung, wenn wir nämlich mit Menschen uns ähm, umgeben, die uns gut tun und wo auch dort wieder ähm, uns sehr viel Wohlbefinden schenken. Darum tu dir selber etwas Gutes und ich wünsche dir viel Spass beim Ausprobieren. Vielleicht findest du ein neues Ritual, das du in deinen Alltag kannst reinbringen kannst, um einfach ein bisschen mehr Wohlbefinden zu haben und wieder mal richtig deinem Körper ähm, können schauen